Szanowni Państwo, chciałbym zaprezentować Wam nasze nowe inwerterowe prostowniki wspomagające rozruch silników spalinowych. Są to dwa modele. Dynamic Inverter XS 0460 i Dynamic Inverter XL 0840. Nazwa tych urządzeń bezpośrednio nawiązuje do naszych tradycyjnych transformatorowych, urządzeń rozruchowych, dynamików oraz wskazuje, jakie modele zastępuje. Jak Państwo wiecie, nasze tradycyjne dynamiki to modele Dynamic 340, 440, 540, 640 i 840. Dynamic Inverter XS0460 zastępuje modele 340, 440 oraz przy napięciu 12V również 540. Z kolei Dynamic Inverter 0840 zastępuje modele 540, 640 i 840. O ile tradycyjne transformatorowe rozruchy dają sztywny prąd rozruchowy i trzeba je dobierać konkretnie pod dany silnik, o tyle nasze rozruchy inwerterowe w sposób inteligentny odpowiadają na zapotrzebowanie silnika. Dlatego też w nazwie jest zero. 0460 i 0840. Dlatego też nie ma ryzyka przeszacowania prądu rozruchowego, bo rozruch nie da więcej prądu niż potrzebuje silnik do uruchomienia się i dlatego też są to rozruchy bezpieczne. Nie bez znaczenia są też rozmiary i waga tych rozruchów inwerterowych. Urządzenia są proste w obsłudze. Wyłącznik główny jest z tyłu, przodu jest panel sterowania typu soft, wyświetlacz, pokrętło i dwa przyciski. Po lewo przycisk wyboru, ładowanie lub rozruch, po prawo wybór napięcia 12V lub 24 pokrętło regulacji prądu ładowania. Maksymalny prąd ładowania, bez względu czy ładujemy akumulator 12 czy 24 V, to dla modelu 0460 60 A i 110 A dla modelu 0840. I tu również działa zasada bezpieczeństwa. Na przykład dla naładowanego akumulatora nie da się ustawić zbyt dużego prądu ładowania, który mógłby uszkodzić akumulator. Szanowni Państwo, w momencie, gdy nagrywamy ten materiał jest 10 listopada i plus 15 stopni na zewnątrz. Dlatego nie przeprowadzimy dziś testu praktycznego. Opowiem za to, jak używać tego urządzenia i na co zwrócić uwagę. Aby używać tego urządzenia i w rozruchu w ogóle, zarówno silnik, jak i akumulator pojazdu muszą być sprawne. Akumulator może być rozładowany, ale musi być sprawny. Sprawdzamy, czy zaciski nie stykają się ze sobą. Uruchamiamy urządzenie. Dynamic Inverter uruchomi się w konfiguracji ładowanie 12V. Jest to konfiguracja domyślna. Jeśli mamy pojazd y, z instalacją 24V, to zmieniamy ją na 24 V. Z wybranym napięciem i opcją ładowanie podpinamy zaciski do klem akumulatora albo w sposób przewidziany przez e, instrukcję pojazdu. W zależności jak bardzo akumulator jest rozładowany, ustawiamy prąd ładowania tak do 3 razy większy niż e, zalecany. My mamy akumulator 95 e, Ah, zalecany prąd ładowania to jest około 9,5-10 A, więc spokojnie możemy ustawić nawet 30 A. takim prądem maksymalnym e, ładujemy akumulator przez około 5 do 10 minut po to, aby go pobudzić. Po tym czasie sprawdzamy jeszcze raz, czy jest ustawione właściwe napięcie, bo gdyby ktoś włączył 24 V Y, i rozruch przy instalacji 12V to mógłby być problem. Gdy jest ok, włączamy rozruch, wsiadamy do pojazdu i uruchamiamy silnik. Gdy silnik się uruchomił, to wyłączamy urządzenie, odpinamy zaciski i odkładamy na swoje miejsce rozruch Dynamic Inverter szerokiej drogi.